ай жылдыздуу асманда батыштын чыгышты көздөй күн менен бир багытта бирок бир топ ылдам кыймылдайт болгону 27 бүтүн ондон 3 күндүн ичинде ал толук айлана жасап жылдыздардын арасындагы ошол эле жерге кайтып келет айдын жерде айлануу мезгили жылдыздык же сидерикалык ай деп аталат ай өз огунун айланасында акырындык менен алдыга багытта сидерикалык айына барабар мезгил менен айланат ошондуктан ай дайыма жерге бир тарапка бурулат